चांद पृथ्वी का सबसे नजदीकी आकाशीय पिंड है जो कि हमेशा से ही पृथ्वीवासियों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है चाहे वो गुजरा हुआ वक्त हो या फिर अभी का दौर लेकिन चांद हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए भविष्य में चांद की एक अहम भूमिका रहने वाली है और स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए चांद अंतरिक्ष यात्रियों की पहली चॉइस रहने वाला है अभी स्पेस कॉलोनाइजेशन के लिए वैज्ञानिकों की नज़र सौर मंडल के लाल ग्रह मंगल पर है नासा का कहना है कि मंगल ग्रह पर इंसानों को पहुंचने में अभी एक दशक का समय और लगेगा नासा का मानना है कि 2030 तक इंसान मंगल ग्रह पर अपना बेस बना पाएंगे लेकिन वहीं फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले इलोन मस्क का कहना है कि इंसान 2024 तक मंगल ग्रह पर अपने कदम रख चुके होंगे स्पेसएक्स कंपनी का मिशन है 2024 तक नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को मंगल ग्रह पर पहुंचाना स्पेस में किसी दूसरे ग्रह पर बेस बनाना या बस्ती बनाकर रहना इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि अंतरिक्ष में ना जाने किस मोड़ पर कौन से अनजान खतरे का सामना करना पड़ जाए इसलिए वैज्ञानिक किसी दूसरे ग्रह पर बस्ती बसाने से पहले पृथ्वी के इकलौते उपग्रह चांद पर अपना स्थायी बेस बनाना चाहते हैं क्योंकि अगर एक बार चांद पर स्थायी बेस बना लिया जाए तो भविष्य में आने वाले स्पेस मिशन को चांद से ही ऑपरेट किया जा सकेगा हबल स्पेस टेलीस्कोप जिसको कि 1990 में पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया गया था वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अपने सोलर सिस्टम और यूनिवर्स का गहराई से अध्ययन किया है क्या आपने कभी सोचा है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में क्यों स्थापित किया गया है जबकि इसको पृथ्वी पर स्थापित करके यूनिवर्स का अध्ययन किया जा सकता था तो इसका जवाब है पृथ्वी का एटमॉस्फेयर पृथ्वी का एटमॉस्फेयर स्पेस से आने वाली कुछ लाइट को ब्लॉक कर देता है इसी वजह से हबल स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के ऑर्बिट में एटमॉस्फेयर के ऊपर स्थापित किया गया है सोचिए अगर वैज्ञानिक भविष्य में चांद पर स्थायी बेस बनाने में सफल रहे तो हबल जैसे टेलीस्कोप से भी कई गुना बड़े टेलीस्कोप को चांद पर ही असेंबल करके स्थापित किया जा सकेगा क्योंकि टेलीस्कोप के लेंस का डायामीटर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा गहराई से यूनिवर्स का अध्ययन किया जा सकेगा और चांद पर एटमॉस्फेयर के ना होने की वजह से प्रकाश को टेलीस्कोप तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसका मेंटेनेंस भी आसानी से किया जा सकेगा चांद पर स्थायी बेस होने की वजह से दूसरे ग्रहों के लिए डायरेक्ट चांद से ही उड़ान भरी जा सकेगी क्योंकि चांद की स्केप वेलोसिटी पृथ्वी की स्केप वेलोसिटी से बहुत कम है जिस वजह से किसी भी मिशन में काम आने वाली ऊर्जा की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के पोल्स पर जमी हुई अवस्था में पानी भी मौजूद है जिससे कि वहां पर पानी ले जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कृत्रिम वातावरण बनाकर वहां खाना भी उगाया जा सकेगा चांद पर स्थायी बेस बनाने के फायदे तो बहुत हैं लेकिन वहां पर रहने में हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत होगी क्योंकि वहां पर कम ग्रेविटी और रेडिएशन दोनों का ही सामना करना पड़ेगा वैसे चांद पर स्थायी बेस बनाने में कितना वक्त और लगेगा ये बता पाना तो मुश्किल है लेकिन स्पेसएक्स द्वारा 27 फरवरी 2017 को एक अनाउंसमेंट किया गया था कि 2018 में चांद पर इंसानों की अगली उड़ान होगी दोस्तों चांद पर स्थायी बेस होने के आपको क्या क्या फ़ायदे नज़र आते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना